ele gritou: O noivo vem aí. Vou repetir mais uma vez: O noivo vem aí. Ei, não se preocupe, Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho para te avisar. O noivo tá vindo aí. Talvez Satanás te dê uma rasteira dizendo: Você não elas vão. Quando elas vão acordar, o que, que vai acontecer? Prudente, me dá um pouco do seu azeite. Você tem um pouco? Olha, louca, infelizmente, da forma que falta para você, se eu te der, vai faltar para mim. Então faz o seguinte: corra depressa vai, sai a comprar o azeite. E quando ela sai para comprar o azeite, o noivo chega. Você que está na mente, você que está na cabeça dizendo: Eu vou sair da igreja, eu vou parar de ser crente, não quero mais saber desse negócio. Crente é só oba-oba không không không không